हे गाइस तो कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे चलिए आपके लिए फिर से एक नई थीम लेकर के आगे जो काफ़ी कमाल का है तो चलिए चलते अपने थीम स्टोर पर थीम का आप नाम देख सकते हैं कोरा डुअल भी टूअल तो चलिए करते हैं इसको अप्लाई और आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके मैंने थीम को कर दिया अप्लाई और चलते इसके होम स्क्रीन पर तो होम स्क्रीन का इंटरफेस आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी अमेजिंग लुक का मिल जाता है वॉल भी आपको काफ़ी अमेजिंग लुक का मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी क्रिएटिव वाली आपको यहाँ पर जो है वॉल मिल जाती है यहाँ पे आइकन देख सकते हैं आइकन आपको मिरर स्टाइल में मिल जाता है होम स्क्रीन का और आइकन पैक भी आपको काफ़ी खूबसूरत मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी क्लीन में आपको इसका आइकन पैक मिल जाता है जो कि हमको काफ़ी पसंद आया होम स्क्रीन पर ही आपको जो एक म्यूजिक प्लेयर मिल जाता है जो कि परफेक्टली वर्क करता है यहाँ पर आपको टाइम स्टाइल डेट स्टाइल और वेदर स्टाइल ये भी आपको होम स्क्रीन पर मिल जाता है जो कम्प्लीटली न्यू डिजाइन के साथ मिल जाता है और यहाँ पर कंट्रोल पेन आप जैसे कंट्रोल पेन भी आपको काफ़ी रिफ्रेशिंग लुक के साथ मिल जाता है जो कि कम्प्लीटली भी न्यू डिजाइन के साथ आपको इसका जो है कंट्रोल पैनल मिल जाता है यहाँ पे स्टेटस बार पे आप देख सकते हैं कि network icon battery icon and VoLTE icon completely आपको जो है अपडेट वर्जन में मिल जाता है जो कि आपको कम्प्लीटली न्यू डिजाइन प्रोवाइड कर देता है तो हमको काफ़ी पसंद आया इसका स्टेटस बार भी और यहाँ पर आप देख सकते आपको जो नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरह का मिल जाएगा जो कि नोटिफिकेशन पैनल भी आपको काफ़ी पसंद आया इसका तो चलिए इसी के साथ इसके जो सेटिंग